Szanowni Państwo, spod tej świątecznej e, choinki w Parlamencie Europejskim pragnę Państwu złożyć najlepsze życzenia wesołych, zdrowych e, świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego.